de, de, de TV3 recolzen la lluita de l'EFNAC. Sí. Per quin motiu? Eh, hi ha altres coses perquè som de la mateixa sessió sindical, som de TGT també, els, els treballadors de TV3, entre altres coses. Però compartim la mateixa idea de que tal com s'està precaritzant la feina, eh, és violència no poder arribar de més amb el sou que et paguen. No sé si s'entén. La vostra lluita segueix endavant? Ah, la nostra lluita segueix endavant, sí, sí efectivament. Què et fa pensar que no, que no segueix? Eh, els directius no fan cas? Què fareu? No, els directius sí que ens fan cas. Entre altres coses, el que s'han vist obligats a enredarir el procés que ells mateixos havien començat. O sigui, no és un regal. Si volen tenir pau en tot aquest procés electoral hauran d'entendre els treballadors i hauran, i, i hauran de fer cas als treballadors. Ja ens han baixat més del 30% del salari, i, o sigui que jo imagino que eh, entendran que resistirem tot el que puguem perquè no, aconseguíssim més. Sabeu que ja hi acomiadat més de 500 persones, no? Sabeu ja.